Salam dan sukses terselenggaranya acara Festival Banjari Sojatibur dalam rangka peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pimpinan rentik Induk Ibnu Desa Badas yang ke satu. Semoga barokah dan selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Oh. يا خالق الأكوان باللطف عاملني يا خالق Coca-Cola. على النبي الهادي وقرة عيني وقرة عيني يا خالق الأرض عبادة بر أبويه تزيد مكانتي قربا ويس نال صحبته بخدمة أمي قاموا بخدمة أمه حبا لبرها قدرا به قد ساير الصحبة فكان النجم نبراسا لنا قد